قصيدة عنيدة أنا للشاعرة دكتورة أمل العربي دعني أتحدث إليك دعني أتحدث إليك عن نبضات قلبي السائرة دعني أتحدث إليك عن نبضات قلبي السائرة دعني أحكي لك عن أسواق وحنين الساكن في كل وهناك في أعماق ضجيج لن يفهمه أحد غيرك وهناك في أعماق تزويج لن يفهمه أحد غيرك وهناك صوت يتردد في وجدان لن يسكته إلا صدى إلا صدى وهناك صوت يتردد في وجداني لم يسكته إلا صدى صوتك في صدري هلع في صدري هلع لم يسكنه إلا عطفك وفعلني دمع كنت أتمنى أن تمسحها من أكفاني وفي عيوني دمع كنت أتمنى أن تمسحها من أطفال وفي ذكريات وفي ذكريات وحكايات وحكايات كان عندي أمل أن تحذفها من أحلامي مخلوقة أنا مخلوقة أنا أجد من يسمع مخلوقة أنا مخلوقة أنا أجد من يسمعني مشلولة الفكر والحركة مشلولة الفكر والحركة أسيرة زماني أسيرة زماني ونفسي مكيات الأفواه مكيات الأفواه مدفونة تحت الثراء من أوهام مزمونة مذهولة أنا في كسر خيالي مذهولة أنا في كسر خيالي موجوعة موجوعة لا أعرف أين فريق النجاة في خطوات في دنيا أصبحت في دنيا أصبحت تقذفني بالآهات تنهش قدمي تنهش قدمي تعوقني تعزفني عن الوصول لهدفي تعزفني عن الوصول لهدفي وتزلزل أجزائي تعزفني عن الوصول لهدفي وتزلزل أجزائي وتخلع روحي وتخلع روحي عن جسدي وتخلع روحي عن جسدي تحركني في محركة فضل تحركني في محركة فضل وأنا معك وأنا هنا أكتب لك ألف قصيدة منسوجة على منوال ألمي وأعرض على مطرقة حزني أغنية شوق وأرسل في طيات الكتب وداخل الصحف رسالة تحكي لك عن عذابي وتعبي أناجي فيك الهوى أن تفهم شعري أنادي فيك الهوى أن تفهموا شعري وأن تقرأ رسائل عشق المرسومة في كراسات ولا أستحلفك برب الكون أستحلفك برب الكون أن تسمع لحني فهناك بين العيون دموع تسكب هناك بين العيون دموع تسكب وعلى وسائد الأرض دماء تنزف استحلفك بالله أن تدخل قصور عشقك وأن تفك القيد من على وجهك وأن تحصد بيديك سنابل الجد من الأرض وأن تعزف بقصائدك سمفينية حبك عنيدة أنا عنيدة أنا في هواك تعبدتني استعمرت هجرك ولكن عن الجو ولا الأمر سأجعل الكون يهتم الأمطار على العصفة والشمس تراقص الأمواج من وصفك والقمر يجيء لك نسمات الصباح في وطنك عنيدة أنا وما أحلى التمرد في وصلك عنيدة أنا وما أحلى التمرد في وصلك مع الحياة كما تعرف